今日はビーフシチューですパンとビーフシチューといろいろなものを食べていきたいと思いますビーフシチュー久しぶりだなまずはビーフシチューを食べてみようあうまこれ10分にしてねパンを食べます うん。これはうい。これはパンが足りないぞ。 あのね、特製1分していんですよ。この1分、味噌とかマヨネーズが入ってて、すごいうまいですよね。う、うまい。うん。これは野菜スティックとかにもすごく合うんですよ。お気に入り。 だんだん寒くなってきましたね。もう10時だしですもんね。これはね、 つが硬くて硬くて痛くすれば社会の窓なんですけども開かないんですよ。で、クレ薬551のスプレーをかけたら、なんとかまあ動き出したんですけどもね、あれを踏み出した股間に油じみができちゃって、なんかおしっこ漏らしたみたいに見えて、吐けなくなっちゃったんですよ。好きだったんですけどね、あの相撲ね、えぐくちゃってさ。うん。 このサがういんだもさ近所にね大型スーパーがあるんですけどもトイレ行きたくなるんですよでトイレ入るといつもね大便の腰が埋まってるんですよなんで毎日毎日こんなにみんなトイレ入るのかなまあ俺もいいんですけどね っですね駅のホームで自動販売機で切り紙をしてるんですよ100円でガシャンしてる当時はトイレットペーパー好きじゃなかったのかなそこで紙を買わなきゃいけないんである日ね、そのトイレ行ったら、若いお兄さんが、その販売機をカシャンカシャンカシャン 気になっゃんですよあこれ出ないんだなと思って髪がね俺ポケットティッシュ持ってたからこれ使て私はありがとうございますってねまあこれも人ですけれどもなかなかいいことをしたな うんうまい前でバイトでね、映画館の清掃っていうのがありまして、まあちょっと応募してみたんですよ。 そしたら、仕事は朝も5時から3時間程度で全部仕上げるんですよね。シアターですので、いろんな部屋情がいっぱいあって大変なんですよね。どうしようかなって思ったんですよ。夏休みとか。ゴールデンウィークは上映時間が早くなるんで、朝4時から Heel veel van het toch. Hij heeft ook geen mama zo aan het zitten. くでもやっぱり朝4時からってのはちょっとな続かないかなと思ってもう放送にしたんですけども早いよね映といえばね、僕の学生時代の頃は、 深夜映画っていうのあったんですけど、も今毎週は、時とか、2時か、まあオールナイで映画やってるんですよね。そこでね、大学生の時に、 信頼映画見てたんですよそしたらね隣に座ってたおじさんが俺の股間をしゃべりに来るんですよ何それと思ってびっくりしてねでそのさ何しようかと思ったら「兄ちゃんどうや?」って言うんですよ これ実際本物だと思って逃げましたよ本当に全力であれは記憶に鮮明に残ってますね ビーフシチューうまいなクリームシチューもね、美味しいんですけど、昔からビーフシチューばっかり食べてるんで、やっぱこれ馴染んじゃったかな。 僕はね、久々に牛肉を入れます。いつもは豚肉ばかり食べてるんだけど、多分シチはね、牛肉ですよね。うん。 近所にうまい洋食屋さんがあって、そこのビーフシチューね、肉がゴロゴロ入って柔らかくて、すんごいうまいんですよ。あれもまだ食べたいな。じゃがいもがまた美味しい。うん。 からのは、もうクリスマスソングを流してるでしょ昔は、この音楽をきくだけで、ウキウキしたもんでしたけど、クリスマスが終わると、今度は正月の音楽が流れ始めて、 まあ昔はうにワクワクしたもんですよねうんああまだまだまだパンも食べちゃってご飯にかけてもまんじゅうねさあ今日も美味しくいただきましたまたいろいろ食べていきたいと思います美味しいもの食べて頑張りましょうそれではごちそうさまでした